아빠 봐봐 동그라미 게임 했어 이거 아빠. 오 알파스는 굉장히 키가 크네요 와 아빠 아빠 아빠 봐봐 아빠 봐봐 아빠 텔레비 봐봐 텔레비? 와 이거 재밌어? 알파스는 우와 <laughs> 머리 자르려고? 아, 이야. 누가 잘라줘요? 엄마. 엄마가? Biraz saçlarımızı kısaltalım. Bana Çok Mario yapın. Mario mu? Hı hı. Oha ya çok. Mario ro. Hı hı. Biraz aşağı ensene. Hayır hayır dik dur sen. Hı. Sadece kafanı böyle aç. 와 여기 미용실 이름이 뭐예요? 엄마니 아빠 봐 여기 미용실 이름이 뭐예요? 아 어머 손님 어디서 오셨어요? 네. 어? 어머 손님 어디서 오셨어요? 이스탄불에서 오셨어요? 어? 이스탄불 어디서 사세요? <laughs> Bak Karaköy. Canlı cicim. Kalbi 하나만 갔어. Şerafettin abi çağırsaydık iyiydi ama bekleyemeyeceğim hemen keseyim. Yanlış yaparsam Şerafettin abiye düzelttiririz. 랍산. Olur mu? 이야. Güzel olmazsa Şerafettin abine düzelttiririz. Ya ben bunu oynamıştım. O takas var ya. Hani damlayıcı yapılması Ne diyor? Dışarı ne diyor? Bilmem. Yumurtacı geldi, yumurtacı geldi. Yumurtacı. Ama Hı? çatı yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Sakız mı? Nerede sakız? Abla sakız istiyor Duru. Ben de sakız yiyeceğim. Ha, Duru da istiyor. Ama Hı? altın sen Sakızı. şekerli seviyorsun. tamam bekle canım. Abla, elimizde ama böyle ya. Olmaz. Ne 뭐예요? Ablacık koy. 사크스. Sakız Hatta tutuyor. boyuyor. 네. Ali 주세요. Koy. 아, 거울 보시고 어떠세요? 어떠세요, 손님? Baba. Ama 머리 색깔 nasıl? Wow. Hadi bir bak. Güzel mi? iyi mi? Yine de biraz 내가 düzeldi 뒤에 ya. 한번 볼까? Ben sana şey söyleyeyim mi? Son. Mario'dan saçı nasıl yapıyoruz biliyor musun? Önce Hı. ma önce Efendim? böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Hmm. O zaman onun Böyle. saçı uzun mu acaba? Galiba. Galiba. Bir kere bakalım. Papa önce sen ya. Papa da 잘해줄게. 난 머리 길어요, 이제. 머리요 허리까지 길 아니 거예요. 종료하면서 깔끔하게 길어야지. 막길 거예요. Sancak da sancak. 됐지? 이만 무슨 너 이름을 곁에 누려마. 좋아? 응? 손님 어떠세요? 좋아요? 손님 마음에 들었어요? 마음에 들었어요? 어? 뚜루! 이제 손님 샴푸 해주세요 샴푸 뚜루 뚜루 세요 샴푸 해주세요 뚜루 뚜루 뚜루 손님 손님 샴푸 뚜루 샴푸 해주세요 샴푸 뚜루 呀，争取去买一个香布啊！